para mi compa Daniel Nájera, que se encuentra en Santa María, California. Y bailele mi compa. שבי כוסין יושיו ילון טובין ומיו תשיני ביו נשבי כוסין יושיו está bien yo Ya

Kushin tanabeyo Kusini nashio Nyalon tubi yo Kusini nashio